Chińczyk na drewnianym koniu zawita w tym roku do polskich firm. Lub inaczej mówiąc, 31 stycznia Chińczycy wchodzą w rok drewnianego konia. Na zachodzie 10% Heathrow jest chińskie, 1 piąta Energy, że Portugal, wiele pizzerii w Mediolanie czy bistro w Paryżu. To idzie też do nas. Rząd chiński wyasygnował 10 miliardów dolarów na tanie kredyty na biznesy w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatem co oznacza wejście chińskiego inwestora do polskiej małej i średniej firmy? Próby błyskawicznego słota. Naszą siłą są doświadczenia postkomunistyczne, ustawianie na ludzi oraz umiejętność łączenia pracy zawodowej i życia prywatnego czy mieszania tych obszarów. Trudno nam będzie z powodu naszej krótkiej perspektywy planowania, unikania ryzyka, a także indywidualizmu. Szansą pieniędzy chińskich jest oczywiście zastrzyk kapitałowy dla naszych firm, nadzieja wejścia na nowe rynki i alternatywa dominacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej na naszym rynku. Są też zagrożenia, ponieważ większość chińskich pieniędzy to pieniądze państwowe, czyli, czyli mocarstwa komunistycznego, uzależnienie się od takiego państwa jest dla, nas, jest dla nas zagrożeniem. Oczywiście szok kulturowy to jest zupełnie inny sposób funkcjonowania, jest też, jest też problemem. Inaczej mówiąc, warto uważnie i ostrożnie patrzeć na to, co jedzie w drewnianym chińskim koniu, ale jednocześnie widzieć też w tym nadzieję. Życzę Wam dużo sukcesów w chińskim roku drewnianego konia.